跟色素是不会分手的，这辈子都不可能跟色素分手的，好吓人呐！好吓人呐。我的太透，还没有好的给我霍霍。看我家这个太透了，这个嫁妆怎么样？ <laughs> 一身的红嫁衣，我的天呐！还有一个，哎呀呀呀，我的手。